Yeah, boy. Нормально все? А, сука, где он? Ты. Маленький полтергейст. Или ты наш не трогаешь, или мы тебя не трогаем. <laughs> А как ты так, таким маленьким? Э, этот, стой он контент делает Почему так, блядь? Ты что, читер, что ублюдок ебаный, блядь.